El Salvador arriba uns minuts abans de començar la seva classe, encén el portàtil, prepara el projector i repassa el material que avui ensenyarà als alumnes. El Salvador té 69 anys i des de fa unes setmanes és voluntari a l'Òmnia d'Igualada, on imparteix un taller de fotografia i retoc digital. És la meva afició. O sigui, jo eh, de, quan treballava la meva feina era fotògraf i a més a més jo sóc de la Junta de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada des de fa 39 anys o sigui, abans d'ahir això no d'ahir, però abans d'ahir o sigui, 39 anys sent de la Junta d'allà o sigui que la meva afició a la fotografia ve de de molt temps. El curs consta de vuit sessions d'una hora i mitja de durada. La filosofia del Salvador és compartir amb la resta del món els coneixements que ha anat adquirint durant dècades de professió des d'obrir carpetes i aprendre a arxivar fotografies per tema o data fins a... Vam començar per explicar com funcionava una càmera digital. O sigui, vam fer dues sessions projectant o sigui, el que era l'obturador, el que era el diafragma, o sigui, totes les parts de la càmera, com funcionava i per què es podien fer servir. I a partir d'aquí llavors vam entrar aquí i llavors vam començar a fer la xerrada sobre el que és el, el retoc digital. Arreglar el color, arreglar, doncs, passar-les en blanc i negre, eh, posar filtres, per què serveixen els filtres, que n'hi ha un munt, per quina classe de filtres hi han, per què es poden fer servir, i així anem tirant endavant. A més del Salvador hi ha quatre persones més que són voluntàries els divendres a la tarda durant l'accés lliure van arribar al punt òmnia perquè el casal de la gent gran d'Igualada va tancar per obres i reformes. Els usuaris van ser traslladats al Centre Cívic d'Igualada Montserrat, on s'ubica l'Òmnia. A partir d'aquí, la relació s'ha anat fent més estreta i el punt ha sortit guanyant. Bueno, pues guanyar primer compromís de, de la ciutadania, no? I a més, eh, una vinculació, no? El programa és eh, jo sóc la dinamitzadora, però m'agrada que la gent també es vinculi, que se'l senti seu. I doncs, pues, mm, amb el voluntariat pues, s'aconsegueix això, no? que hi hagi persones pues, que s'impliquen en el projecte i que vulguin, que ells tenen uns coneixements adquirits i, o que han après i que els vulguin, els que els vulguin, els, eh, que els vulguin ensenyar a les altres persones i així és com una roda, no? doncs aquelles persones també aprendran i algun dia doncs, potser també volen fer alguna activitat voluntàriament i doncs eh, s'ha de començar a poc a poc i, i a veure si anem ampliant i ens agrada molt aquesta, aquesta idea. Els voluntaris dinamitzen el punt, apunten les assistències i solucionen dubtes i problemes dels nous alumnes. La dinamitzadora no està present a l'aula, però les sessions transcorren amb perfecta normalitat. Per ser voluntaris només se'ls demanen dos requisits. Bueno, demanem que siguin persones una mica compromeses, no? I, bueno, també que tinguin un nivell una mica d'informàtic que, que requereixi, bueno, doncs si alguna, vegada, alguna persona ve i té un dubte doncs que els hi, pugui, els hi pugui guiar i els hi pugui solucionar els problemes que poden venir la gent que a vegades potser venen, mira, no sé, descarregar-me una foto del correu o els cins i doncs ells més o menys també per orientar és més o menys els requisits. I doncs com els de l'accés lliure del divendres són antics alumnes del Ponòmnia i ja, ja són persones que també ja, pues, a la seva vida diària ja toquen l'ordinador, pues, cap problema. Persones com El Salvador demostren que la bellesa activa és una realitat avui en dia. A més del Photoshop, ha fet cursos de correu electrònic, creació de webs, Excel o Access, una bona carrera en matèria TIC. Jo a casa no m'hi quedo mai. A casa la meva dona un dia em dirà que em portarà el llit aquí, perquè és que realment m'hi passo moltes hores. Al matí pràcticament m'hi passo tot el matí a baix a l'oficina doncs fent coses, vull dir, tot el que és l'ordinador ho faig jo clar, vull dir, s'han de fer cartes, s'han de fer arxius, s'han de fer coses, doncs tot ho vaig manegant jo fem una, eh, una revista, són dues fulles d'activitats de l'associació doncs això ho preparo jo cada mes jo vaig fent activitats a baix i llavors hi ha algun dia que no puc venir perquè tinc coses meves també per fer a més a més, el ser de junta de l'agrupació fotogràfica això també em porta més fenya que paro mai. Jo crec que és un, per mi és un exemple de jubilació positiva, eh, de persones que, bueno, pues que han adquirit uns grans coneixements durant la seva vida, que s'han dedicat a una professió, per exemple, en el cas d'aquest voluntari pues és fotògraf no? i és un professional, i doncs pues, si te podem tenir la sort de nosaltres tenir-ho i que ell realment expliqui a la gent els seus coneixements i a sobre eh, ell se senti útil i, i, i sigui com un feedback entre les persones que venen i aprenen i ell que també els, els agrada ensenyar, pues, això que, que, que tenim. A l'Òmnia planegen ampliar les possibilitats del voluntariat de cara al futur i donar-li una volta més encara al projecte. L'objectiu seria aconseguir voluntaris joves per tal de que l'intercanvi de coneixements fos intergeneracional.